नमस्ते गाइज तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा स्वागत छ र यस भिडियोमा तपाईँहरूको सानो सहयोगको पनि आवश्यकता रहेको कारणले मिक्सर तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने भरपुर आशाका साथ भिडियोलाई सुरु गरौँ है त सबभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले प्ले स्टोरमा गएर डिजिपे नाम गरेको एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनेछ भने त्यसपछि त्यो एपलाई ओपन गरेर आफ्नो एकाउन्टलाई साइन इन गर्नुहोस् या त एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने त्यसलाई नयाँ एकाउन्ट बनाउनको लागि साइन इनको अप्सनमा थिचेर आफ्नो नयाँ एकाउन्ट क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुनेछ भने आफ्नो नयाँ एकाउन्ट क्रिएट गरेपछि तपाईँहरूले चाहिएको इन्फर्मेसन फिल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै आफ्नो नाम एड्रेस र आफ्नो मोबाइल नम्बर यदि तपाईँहरूसँग धेरै मोबाइल नम् मोबाइल नम्बर या त सिमहरू धेरै छ भने तपाईँहरूले यो हामीलाई धेरैवटा फोनबाट पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ first of all first step भनेको तपाईँहरूले आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने हुनेछ भने सेकेन्ड स्टेपमा गएर आफ्नो मोबाइल नम्बर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो इन्टर गरिसकेपछि तपाईँहरूले नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको फोनमा एउटा ओटिपी आउँछ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ त्यो ओटिपी इन्टर गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको एकाउन्ट डिजिपे एपमा बनिसकेको हुन्छ र यसै साथ तपाईँहरूको एकाउन्ट बनिसक्ने बित्तिकै त्यसलाई स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् जबसम्म तपाईँहरूले group A one two three four भन्ने एउटा अप्सन देख्नु हुँदैन तबसम्म तपाईँ स्क्रोल गर्दै जानुहोला र तपाईँहरूले स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा ग्रुप फोर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ जहाँ कि तपाईँले एउटा भिडियोमा पनि देखिराख्नु भएको होला र यस ग्रुप फोर अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले सिक्सटी फोर नम्बरको टिमलाई यहाँ जसरी भिडियोमा देखाइएको छ त्यसै गरी तपाईँहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूसँग धेरै पैसा चाहिँ यता आई धेरै सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यसमा अझै धेर इन्भेस्टमेन्ट गरेर तपाईँहरूले भोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर फर्स्ट अफ अल तपाईँले एउटा मात्र भोट गर्नु होला किनकि तपाईँहरूको एउटा भोट चाहिँ फ्री हुनेछ र यदि यो त्यो पछि तपाईँ अझै भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने you can simply vote us by just clicking on the vote option thank you and have a nice day guys goodbye peace out